السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد من الفيديو ديال لانسكريبسيون ان شاء الله اليوم كما كتشوفوا غنديروا لانسكريبسيون في UMons يعني كما العاده admission à UMons اول lien دخل تهبط شويه هنا لتحت diplôme obtenu à l'étranger cliquez ici اه مزيان دابا طلع لك هاد la page. هاد la page فيها se connecter mais حنايا خاصنا نصاوب compte جديد المهم هذا ال compte ديال المدرسه اللي عندي دابا actuellement ان شاء الله الا قريتو في ليمون سيولي عندكم ماتريكول ومود باس الوغ غنجيو هنا غنديرو كري ان كونت نديرو ادريس ميل نعاودو لادريس ميل سوبريمو هاد لاسباس هذا مود باس confirmer le mot de passe nom Andiro test prénom test matricule si vous êtes déjà étudiant à Lyon soit que vous avez une matricule mais d'abord vous n'avez pas ما ديرو شناهي غديرو ناسيوناليتي ماروكان نوم دو كرياسيون a été effectué كما العاده كما العاده راه ديجا <laughs> سمعتو الفيبرور وصل الميل de l'activation va à un chiffon Voilà, de où on met le compte. pour activer ce compte, vous aurez besoin de votre adresse courrier, le mot de passe et la clé d'activation de ce compte. Ce compte est valable jusqu'au septembre sur le formulaire demande d'admission. Voilà, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que Hadi كتكتب ال mail ديالك وكتكتب كتكتب ال mot de passe اللي درتي نتايا عادي بحال غتكونيكتا عادي فوالا كيعطيك هاد هاد ليرور هنايا كتعاود تكتب المود باس ديالك وكتمشي للميل كتاخد هاد الكود داكتيفاسيون اللي عاطينك هنايا كتاخدو كتحطو هنا سو كونيكتي كيتحل معاك الكونت كيما شوفو كيما العاده <laughs> بحال بحال اللي درنا في نسيت عليها المهم كلوفان جو بونس كلوفان عندهم لي زانفورماسيون بحال هكا وفيما كتقاد شي شي كاز كتولي خضرا اني anyway. اوتر برينون دات دو نيسونس غندير هنا دات دو نيسونس ناسي نجربو كي تكتب بحال هكا دونك نديرو هكا الي اني anyway, كتجي هنايا 2001 شهر 3 3 شوفوا عيد الميلاد عاودتو معكم بزاف د المرات يجي عيد ميلادي وما لقاش لي كادو نتفاهمين وي هنا <laughs> كنكتب كازابلانكا ليو دو ناسونس بي دو ناسونس ماروك masculin état سيفيل سيليباتير اي enregistrer les informations. voilà كتولي خضره بحال هكا شتي كتجي ولاد la case هاد la page هنايا كما لاحظتوا هي ولات خضره حيت كملناها كتحط هنايا l'adresse ديالك في المغرب بالعقل لا آه. localité هي ال هي المدينه pays ال Maroc هنايا كتحيد هاد ال هادو كدير ديال المغرب courriel راه هو ال mail ديالك هنايا l'adresse postale. الا كان عندك شي واحد بلجيكا كدير هنايا آه، l'adresse ديالو ما كانش عندك كدير هكا سهل adresse postale identique و domicile légal هنا فين غيصيفطوا لك لي كوريا وداكشي الا كان عندك في بلجيكا من الاحسن انك دير l'adresse ديالو يعني وحنا غنديرو هنا في المغرب avez-vous une personne de contact اللي درتي oui غيعطيك عاوتاني هاد ال personne de contact شكون هو انا كنت درت oui وحطيت واحد السيد من العائله هنايا المهم تقدر عاوتاني تعمر تعمر les informations ديالو sinon ادير non. euh, لادريس دونفو دو كوريي ا فوتر دوميسيل voilà هنايا كيقول لك فين نصيفطوا لك الكوري مثلا اللي فيه l'acceptation ولا شي حاجه تقدر تقول chez votre personne de contact, à votre adresse postale ولا à votre domicile تقدر تختار بزاف المهم نديرو à votre domicile ونديرو اونجيستر ايا ولات خضرا عاوتاني هنا كتختار كتختار شنو هي شنو باغي دير المهم غنكملو في نفس القضيه ان باغي نديرو تقدر دير هذا العام وتعمر داك التاويش المهم غندير le cas ديالي انا جبت déjà في 2018 oui. diplôme obtenu, intitulé du diplôme obtenu هنا كدير آه، الله يثبتنا على الشهاده هنا نورمالمون كدير فاش خديتي دات دوبطاس دات في جونفي ديما كناخد في جوان يا ربي ديما كناخدو في جوان 2018 ديروا لو ان تقدروا ديروا لو ان دير فوق البروبليم هنا كدير السميه ديال سي ديالك ابن الهيثم ادريس اوه اونغوجيتري لي انفورماسيون فوالا ها هي القضيه بلات خضراء هنايا ال passé ديالك passé. ما ديك الوسخ هنايا كدير اشنو قريتي اشنو درتي في من بعد ما خديتي الباك حيت هنا normalement détecta و ان عندك واحد العام خاوي هذاك العام سيدي كي خصو يكون عامر انايا كنت بديت فيه بديت فيه شوفوا هانتوما انا غندير معكم لوكا انني يلاه دخلت la fac وخرجت فهمتي بصح le cas ديالي اتو تيرميني نو ديبلوم اوبتوني نو هادشي اللي درت ليهم exact bachelier en sciences physiques الناس اللي كيسولوا شنو هي bachelier هي العام الاول bachelier هي licence Ou qu'est-ce que vous voulez, je suis libre de récupérer À quelle date devrait entrer le bléch Résultat obtenu, le chaléchaouia, pays Maroc, code postal, Casablanca, établissement, et euh, puis... Avez-vous réalisé un travail de fin d'étude Non. Avez-vous obtenu une équivalence non Enregistré. Voilà, qui dit que la case a fait notre En a fait notre chercheur, a تقدر demande admission dans une université هادي الا كنتي دفعتي شي مدرسه وحده اخرى مثلا تقدر دير oui. si oui en quelle année تقدر دير نيت فهاد l'année وتحط مثلا نقولوا ليا جوج مثلا ديجا تنسخي دون اون يونيفرسيتي بي en Belgique non وكدير انريجستر ها هو ال passé عمر انا ال français غتجي ل سميتو français على حسب نتا ال français ديالك كي دايره انا درت ليهم bon. دي دي دي ريسورس دي ريسورس بيرسونيل يعني انت عندك شي compte اولا غت bloquer في في في, في ال compte ديال المدرسه هنا un garant انا كنت درت un garant درت المونطو انويل 9500 بالضبط صراحه بوغ ان مونطون دو كورسبون فوالا هادي خاصك ضروري تكون 4175 هادي راه انايا كتبتها هي راه ماشي الحقيقيه بالضبط حيت déjà المدرسه ما عندها ما دير بهادشي غير هضره هادشي كيبقى مع مع الدوله كتخليك مع الدوله حتى الفيزا وندوي على هادشي ان شاء الله sont-ils بور لي زاني années ultérieures ultérieures ces revenus sont-ils garantis après un échec à l'issue d'une année oui donc دير لهم oui enregistré voilà هنايا ال confirmation ال confirmation كتورك هنايا ال test كتشوف غير ال brouillon بمعنى غيعطوك واحد 17 ورقه هاد الورقه غتوصلك للدار باي ذا لا اه لا غير خصك تامبريمي يا ربي هاد الوراق هادو كاملين فيهم les informations ديالك غير خصك شوف تجلس ودوز بالوحده بالوحده هاشنو درت هاشنو واش صحيح واش غلط كاين مثلا عاده بحال بحال هادي ما درنا فيها والو هنا فهمتي كاين كاين شي شي شي شي وحدين اللي ما تلقى فيهم حتى information المهم هادي خاصك دوز عليها كامله تقراها واش صحيحه ولا لا كتشوف البغيون واش صحيح الا ما كان صحيح كترجع les cases كتعمرهم كان صحيح confirmé. Confirmation de votre demande. Normalement, je sais ton mail. Les mois déjà filmé. C'est d'imprimer, de signer votre. Voilà. Naya. هنا directement voilà ما شفتو لونيفرسيتي ديال مونس كيعطيوك انك خاصك تصيفط تصيفط الاتاويش فخي دو دوسي الو هنايا حاجه جديده داروها ولا ولا فخي دو دوسي ايه ولا 100 اورو المهم هادي جديده يلاه داروا هاد العام صراحه و تيتخ دو فخي ادمينيستراتيف سو بايمون كونستيتيون اون كونديسيون بريالابل préalable ليكزامان دو de دوسي خاصك تخلص هاد 200 اورو والله الا يلا يلا داروا هاد القضيه هادي غتخلص هو ال IBAN ديالهم هالبيك المهم الا كان عندكم شي واحد في بلجيكا قول لي خلصها خلصها لك تعطي فلوس وخاصك دير في ال communication فخي ادمينيستراتيف مكتوبه بحال هكا غتهبط هنا je pense كاينين الوراق اللي خاصك تصيفط ليهم نبدا بلان فينونسمون اي فوالا صافي كتشد كتمشي تخلص هاد اللعيبه هادي هاد ال frais de dossier صراحه يلاه زاد المهم الا عندك شي واحد في بلجيكا آه قول ليه خلصهم لك ما عندكش خلصهم par par banque زعما سول على هاد القضيه هادي كتخلصهم تاخد البروف يا بري كت المهم ما كيتخلصوش باغ انترنيت باي ذا واي كيتخلصوا غير par par virement تقدروا تكونتاكتيهم الا بغيتو تعرفوا تعرفوا واش ممكن ان تعرفوا واش ممكن انك تخلصها باغ انترنيت كاين شي طريقه ولا لا sinon سيفطون par virement او كتشدد الاوراق كاملين كتامبريميهم هادو ب 17 خاصك تامبريميهم وتسينيهم لا سميتو آه، voilà. كي خصك تسينيهم او آه، الدات كتكتبو هنايا لو ابروفي كتسيني هنايا كتحط ال signature ديالك بليدك ماشي ب... كتامبريمي وت... وت... وتسيني وكتصيفطه ليهم لهاد ال... فين هي هاد ال... هذا هو السيرفيس ديسكريبسيون اللي ديال ديال الموس اي فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه ل UMONS الفيديو الجاي ديالي ان شاء الله غيكون آه، اي فوالا هادشي اللي كاين ديال UMONS نتمنى انه يكون عاونكم voilà نتوما عرفتوا كيفاش كدير لادميسيون ميسيون أه، مالوغوزمون زادو هاد 200 اورو ما عرفتش والله ما عرفت علاش الاخرين je pense pas انهم داروها ما عرفتش المهم فيها خير ايوا هادشي اللي كاين مثلا كما كتشوفوا هنايا راه UCLouvain ما داروهاش ما زادوش شي خلاص ولا شي حاجه المهم فيها خير فيها خير أه، المهم آه ايمونس من les universités اللي صراحه كيقابلوا بزاف كيقابلوا بزاف donc ننصحكم انكم تدفعوا ليهم حتى الا كانت عندك شي مويه اللي ناقصه هادشي اللي كاين نتمنى ان الفيديو كان عجبكم أه، ما تنساوش ديروا like تبارطاجيوه أه، الا عندكم شي question انستغرام راه مرحبا ولكن حاولوا انكم تقصوا شويه من les questions اللي banales <laughs> العار عرفت كل مره كنقول لكم ولكن كيوصلوا des questions شويه banales كنضطر انني ما نجاوبش بنادم وما كتعجبنيش القضيه anyway تهلاو لي فراسكم السلام عليكم اللهم يسر